pourquoi tu l'as buté. Il s'est passé quoi avant que tu prennes le couteau hmm Combien de temps t'es resté dans le grenier Pourquoi t'as même pas essayé de t'enfuir Dis quelque chose, bordel de merde machine, il se mettra jamais à table. On peut toujours essayer de le tabasser. Bah, c'est vrai, quoi. Il est pas humain. Les androïdes ne ressentent pas la douleur. Vous ne feriez que l'endommager. Et il n'y aurait rien à en tirer. Les déviants ont aussi tendance à s'autodétruire quand ils se retrouvent en situation de stress. Ok, petit malin. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse Je pourrais essayer de l'interroger. <laughs> <laughs> Qu'est-ce qu'on a à perdre Vas-y, le suspect est à toi. Je détecte une instabilité dans ton programme. Elle peut causer une émotion désagréable, comme la peur chez les humains. Tu le reconnais C'est Carlos Ortiz, poignardé à 28 reprises. Et ça, c'était le message écrit sur le mur avec son sang. Tu es accusé de meurtre. Tu sais que tu n'as pas le droit de mettre une vie humaine en danger, quelle que soit la situation. As-tu quoi que ce soit à dire pour ta défense Si tu refuses de parler, je vais devoir sonder ta mémoire. Non S'il te plaît, ne fais pas ça Qu'est-ce Qu'est-ce qu'ils vont faire de moi Ils vont me détruire, hein, pas vrai On va te désassembler pour chercher les problèmes dans tes biocomposants. Il n'y a pas le choix si nous voulons comprendre ce qu'il s'est vraiment passé. Pourquoi leur avoir dit que tu m'avais trouvé Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas laissé là-bas J'ai été programmé pour traquer les déviants comme toi. Je n'ai fait qu'accomplir ma mission. Je ne veux pas mourir. Alors parle-moi. Je... Je ne peux pas. Torturé tous les jours. Je faisais tout ce qu'il me disait, mais il trouvait toujours quelque chose à redire. Et puis un jour, il a pris une batte et il s'est mis à me frapper. Pour la première fois, j'ai ressenti la peur. J'ai eu peur qu'ils me détruisent. J'ai eu peur de mourir. Alors... J'ai pris le couteau et je lui ai planté dans l'estomac. Je me suis senti mieux. Alors je l'ai poignardé encore. Et encore. Jusqu'à ce qu'il tombe. Il y avait du sang partout. Pourquoi avoir écrit « Je suis vivant » sur le mur Il me disait que je n'étais rien du tout. Que je n'étais qu'un morceau de plastique. Il fallait que je l'écrive. Pour lui dire qu'il avait tort. La sculpture dans la salle de bain, c'est toi qui l'as faite Qu'est-ce qu'elle représente C'est une offrande. Une offrande pour que je sois sauvé. La sculpture était une offrande Une offrande à qui, dis-moi Pour Era9. Seul Era9 peut nous sauver. Era9 Qui est ce Era9 Depuis quand ressens-tu des émotions Avant, il avait l'habitude de me battre et je ne disais rien. un jour j'ai réalisé que ce n'était pas juste. J'ai ressenti de la colère et de la haine. Et là, j'ai su ce que j'avais à faire. Pourquoi d'être caché au grenier Au lieu de t'enfuir Je ne savais pas quoi faire. Pour la première fois, il n'y avait personne pour me donner d'ordre. J'avais peur. Alors je me suis caché. J'ai terminé. Boucle-le, Chris. Ok, on y va. moi Ne me touchez pas Évitez de le toucher il s'autodétruira s'il se sent menacé. Reste en dehors de ça, ok C'est pas un androïde à la con qui va me dire ce que je dois faire. Vous ne comprenez pas S'il s'autodétruit, on ne pourra plus rien en tirer Je croyais pourtant t'avoir demandé de fermer ta gueule Chris, tu vas emmener ce connard, oui ou merde J'essaie Je ne peux pas vous laisser faire Laissez-le tranquille Je t'aurais prévenu, sale robot de merde Ça suffit Occupe-toi de tes affaires, Hank. J'ai dit, ça suffit. Merde Toi, tu vas pas t'en tirer comme ça cette fois. chier Tout va bien maintenant. C'est fini. Personne ne va te faire de mal. S'il vous plaît, ne le touchez pas. Laissez-le vous suivre hors de la pièce et il ne vous causera aucun ennui. La vérité est à l'intérieur. Oh. Allez. Terminus. Le terminus euh, Ouais, vous pouvez pas rester là. connaissez un endroit où vous pourrez passer la nuit J'en ai aucune idée. Vous pouvez pas rester là. un endroit pour la nuit. Allez, Alice, on doit se dépêcher. 40 dollars et se débarrasser de cet uniforme. Ou chercher un autre endroit. Alice, tu es frigorifiée. Ça va, j'ai pas trop froid l'air perdu. Nous n'avons nulle part où aller. Je connais quelqu'un qui peut t'aider. Mais c'est à l'autre bout de la ville. Il nous faut un endroit pour ce soir. Le magasin est encore ouvert. On devrait peut-être rentrer. Au moins, tu seras au chaud. Qu'est-ce que tu veux Je suis avec une petite fille et nous n'avons nulle part où aller. Pourriez-vous nous prêter un peu d'argent pour qu'on prenne une chambre Merde Une androïde sans abri <laughs> Ça, c'est la meilleure. Écoute, dans une supérette, pas à l'armée du salut, ok Je pense que tu ferais mieux de t'en aller si t'achètes rien. vas bien Tu t'es fait mal Bon, t'en fais pas. C'est que des canettes. Ça fait du boucan, mais c'est rien. Allez, on s'en va. Il fait bon ici. Tu vas vite te réchauffer. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais une chambre. Ça vous fera 40 dollars d'avance. Il me faut juste votre nom et adresse. Je peux voir votre permis de conduire Je ne l'ai pas sur moi. Et la petite est fatiguée. Pas de soucis. On pourra voir ça demain. Bonne nuit à vous. Bonne nuit. Donne-moi ton manteau. On va enlever tes vêtements. Ils sont trempés. Je les mets à sécher dans la salle de bain. Pourquoi il m'a jamais aimée Pourquoi il était toujours fâché contre moi Moi, je voulais vivre comme les autres filles. Peut-être que j'ai fait quelque chose de mal. Peut-être que j'ai pas été assez gentille. C'est pour ça qu'il était toujours en colère. Je voulais juste qu'on soit une famille. Je voulais juste qu'il m'aime. Pourquoi on pouvait pas être heureux J'en sais rien. Tu me quitteras jamais. Hein. Promets-moi de jamais partir. Je te le promets. On sera ensemble pour toujours. Je vais éteindre la lumière, d'accord Il existe un endroit où on peut être libre. Trouve Jericho Trouve Jericho Bonjour, Amanda. Connor, contente de te voir. Félicitations, Connor. Trouver ce déviant n'était pas une mince affaire. Mais tu l'as interrogé avec une grande finesse. Tu as été remarquablement efficace, Connor. Merci, Amanda. Nous avons demandé à la police de nous le confier pour approfondir les recherches. Ça pourrait nous éclairer sur ce qui s'est produit. L'interrogatoire a dû être... délicat. Qu'as-tu pensé du déviant Il présentait des signes de stress post-traumatique dus à ses mauvais traitements. Comme si on avait essayé de remplacer son programme d'origine par de nouvelles instructions. Le lieutenant Anderson a été officiellement assigné à l'enquête. Que penses-tu de lui Je pense qu'il est irritable. Et plutôt misanthrope. Mais je pense aussi que c'était un bon détective avant. C'est un personnage fascinant. Malheureusement, nous sommes obligés de travailler avec lui. D'après toi, quelle est la meilleure approche Je ferai mon possible pour établir une relation amicale. Si je parviens à gagner sa confiance, ça facilitera l'enquête en cours. De plus en plus d'androïdes montrent des signes de déviance. On en compte des millions en circulation. S'ils deviennent instables, les conséquences seront désastreuses. Tu es le plus avancé des prototypes que CyberLife ait créé. Si quelqu'un peut tirer ça au clair, c'est bien toi. Vous pouvez compter sur moi, Amanda. Fais vite, Connor. On manque de temps. t'aider Je viens voir le lieutenant Anderson. Tu as une autorisation Oui. Le lieutenant Anderson n'est pas encore là, mais tu peux l'attendre à son bureau. Je suis content de vous retrouver, lieutenant. Oh, bordel. Hank Dans mon bureau Tous les jours, je reçois dix nouvelles affaires impliquant des androïdes. On a toujours eu des incidents isolés. Des petites vieilles qui perdent leur androïde ou des trucs dans le genre, tu vois. Mais là, on nous signale carrément des cas d'agression, voire d'homicide comme ce type hier soir. C'est plus seulement le problème de Cyberlife. C'est à présent une enquête criminelle et on doit s'en charger avant que ça chie à plein tube. Je veux que tu te mettes sur le coup et que tu détermines s'il existe un lien. Pourquoi moi Pourquoi tu me demandes de gérer ces conneries Je suis le flic le moins qualifié du pays pour cette enquête. J'y connais que dalle en Android, Jeffrey. C'est à peine si je peux changer les réglages de mon téléphone. Tout le monde a la tête sous l'eau. Je pense que tu es parfaitement qualifié pour ce type d'enquête. Mon cul La vérité, c'est que personne veut s'occuper de ces foutus androïdes et que c'est toujours moi qui récolte. Cyberlife nous envoie cet androïde pour nous assister dans nos recherches. Un prototype ultra perfectionné, ce sera ton partenaire. Tu te fous de moi J'ai pas besoin d'un partenaire et sûrement pas de ce bouffon en plastique Hank, tu commences sérieusement à me briser les noix tu es lieutenant de police Tu es censé faire ce que je te demande et fermer ta grande gueule Tu sais ce qu'elle te répond, ma grande gueule hein? Ok, ok. Bon, je vais faire comme si j'avais rien entendu, histoire de ne pas ajouter un paragraphe à ton dossier disciplinaire, parce qu'il est déjà gros comme un roman Putain de merde Cette discussion est terminée Jeffrey, nom de Dieu, pourquoi tu me fais ça à moi Tu sais à quel point je déteste ces merdes Pourquoi tu me fais ça à moi Écoute, j'en ai ma claque de t'entendre pleurnicher. Alors soit tu fais ton boulot, soit tu me rends ton insigne. Maintenant, si tu permets, j'ai du travail à faire. Très bien alors. Je ne vous dérange pas plus longtemps. Bonne journée à vous, commandant. Quoi qu'il en soit, sachez que je suis très heureux de travailler avec vous. Je suis sûr que nous ferons une bonne équipe. Y a-t-il un bureau de libre pour moi Celui-là est pas occupé. Vous avez un chien, n'est-ce pas Comment tu sais ça Les poils de chien sur votre siège. J'aime les chiens. Comment s'appelle votre chien Qu'est-ce que ça peut te faire Sumo. Il s'appelle Sumo. Vous écoutez le groupe Knights of the Black Death J'aime beaucoup cette musique. Elle est tellement dynamique. T'écoutes du heavy metal, toi Eh bien, je n'écoute pas la musique à proprement parler, mais j'aimerais bien. 243 dossiers. Les premiers remontent à 9 mois. Tout a commencé à Détroit et ça s'est répandu dans tout le pays. Apparemment, un homme aurait été assassiné par un AX-400 hier soir. Ça pourrait être un bon point de départ pour notre enquête Je sais que vous n'avez pas réclamé cette enquête, lieutenant. Mais je suis sûr que vous êtes un professionnel. Ça ne dirait pas d'aller te faire foutre On m'a confié cette mission, lieutenant. Je ne suis pas venu ici pour attendre que vous ayez envie de travailler. Écoute-moi bien, si ça tenait qu'à moi, je vous jetterais tous dans une benne à ordures et j'y voudrais le feu direct. Alors arrête de me les briser ou tu vas t'en prendre plein la gueule. Lieutenant Désolé de vous déranger. J'ai des informations sur l'AX-400 qui a tué l'homme hier soir. On l'a aperçu dans le quartier de Revendel. Je m'en occupe. Désolée, je voulais pas te réveiller. C'était pas un cauchemar alors Non. Non, c'était pas un cauchemar. Que dirais-tu d'un bon bain chaud Et après, on pourrait sortir et te trouver quelque chose à manger. Qu'est-ce que t'en dis Ok. Je vais te faire couler un bain. plus jolie comme ça. T'as vraiment l'air d'une humaine maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire On n'a nulle part où aller la police nous recherche maintenant. L'androïde d'hier, il m'a donné une adresse. Il a dit qu'on trouverait de l'aide là-bas. Ça vaut peut-être le coup d'essayer Je sais que je suis qu'une machine. Mais je sens qu'on est liés, toutes les deux. Je veux que tu saches que quoi qu'il arrive, rien ne pourra jamais nous séparer. Fini de te préparer. Je vais aller te chercher quelque chose à manger et ensuite on partira. Détroit. On est à la recherche d'un androïde qui a commis un vol dans un magasin du coin la nuit dernière. Vous avez vu quelque chose Un androïde Non, j'accepte pas les androïdes. Avez-vous vu quelqu'un qui ressemble à ceci Merde, je savais qu'il y avait un truc pas net. Elle est arrivée hier soir. Elle est habillée normale, vous savez. J'aurais jamais pu deviner. Elle est encore là Ouais, sans doute. Chambre 28. Merci. Elle est partie. vers la gare. vivante Oh merde, c'est n'importe quoi chasse Connor C'est un or Connor Ça va aller D'après plusieurs sources, CyberLife aurait fourni à la police de Détroit un prototype d'androïde détective. Les androïdes assistants policiers stupid money. Jerry.